grup parlamentari Podem. Gràcies, senyor president. <clears throat> Hem parlat de, um, del pla estratègic global i no m'agradaria que s'acabarà sense, sense poder comentar algunes coses. Vostè ha dit que eh, uh, hi ha que recuperar el millor d'aquest pla estratègic, és evident que hi ha, sí, evidentment és un pla estratègic que es va fer per tots i per a tots, eh, hi haurà que recuperar-ho, però m'agradaria saber si coincidim en lo pitjor, o per lo menos per la nostra part, ressaltar aquelles coses que per a nosaltres eh, fan necessàries que aquest pla eh, faci una revisió, eh, tingui una revisió en profunditat. I fique tres exemples. Eh, el primer seria el programa de turisme global, que fa referència al foment dels grans esdeveniments i, i projectes. Eh, crec que ja s'ha parlat prou de... Eh, els grans esdeveniments i projectes i de la política fallida que ha tingut el Partit Popular en, en aquests esdeveniments i, i tot el balafiament que, que ens ha ofert el poble valencià. El programa Destins Creatius, un programa que es basava en gran part en el potencial de la ciutat de la Llum, un pla estratègic que es va fer en el 2010, quan el 2010 ja teníem la denúncia feta a la Comissió Europea per, eh, per l'ús incorrecte de, del finançament d'ajudes en la ciutat de la llum i que ja sabíem que, que segurament les tindrien que tornar i que al final eh, suposarà que tinguem que tornar 264 milions i en, totes, eh, en tota la situació que ens van comentar l'altre dia a la Comissió d'Economia de, i Hisenda. I l'altre és el programa d'experiències úniques, que és un programa d'experiències que pareix ser que les experiències úniques que, eh, que últimament venen molts turistes a veure és un circuit de Fórmula 1 urbà inexistent, eh, unes instal·lacions abandonades de la Copa Amèrica, un trencadís que es cau en el Palau de les Arts, o sigui, unes experiències realment úniques que representen i que mostren una imatge de marca del poble valencià que ha instaurat el Partit Popular, que és la marca de la corrupció i del eh, balafiament. Senyor eh, Colomer, considerem que, eh, que és necessària una nova planificació estratègica i una nova planificació turística que, com vostè ha dit, ha de tindre també un àmbit remarcat a nivell comarcal i metropolità. Per la seva exposició, Eh, hem vist que estan en aquest camí, per tant el felicitem i té el nostre recolzament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.